tikrųjų. Dabar jau jaučiasi, jaučiamės kaip, nu ne kaip namie, bet jau žinai, kur, ai. Žinom, kur eiti, tenais jau išeisim. Nelabai reikia. Jo, jau telefoną galima iškraudinėti visiškai, nusispjaut, nes pirmau dienom visi čikom į kelnes, kad e, neturėsim, neturėsim navigacijos ir nežinosim, kaip grįžti namo, nes gatvės pavadinimas e, Carrer de Enrique Granados, ta prasme, sunkiai, sunkiai gauna. Tai va, šiaip nesinori niekur, reikėtų gimti, bet jau kol kas dar per dienas pabūčiau tikrai yra ką žiūrėti. Ir šiandien jau eidama į akvariumą. Tikrai. Žinai kur eiti? Ne. O tu žinai kur eiti? Taip, aš žinau. Į akvariumą tai žinau, bet mums reikia į turgų Viskas Sumą. Mūsų broso Sumą. Sumo. Sumo. Sumo. Sumo. Nu, tai einam dabar, pavyzdžiui, čionais centras iki šiol. Nu, bleba, čionais smirda pomaišais, žiauriai smirda. Pas mus Vilniui gyvenime nesu jautęs tokio kvapo. Ne visada. Ne visada. Praeini tiesiog tarsi kažkas apsišykęs, apsimydžęs visas guli ir nu nereali smarvė, tiesiog neįmanoma, man atrodo, pabuoti. Pas mus tai nėra. Ir Nu, žiūrėkit, koks pavyzdžiui, fū. Pats pats beveik centras, ne kaip suprantu, čionais aikštėje, čionais mes balandžius uh, gainėjom, jeigu pamenat. Čionais yra, pavyzdžiui, Barcelonos parduotuvė, uh, futbolo klubos oficialiai, čionais yra bankas, tapa, čionais yra, pavyzdžiui, Zara. O čionais, matot, prie pat Zaros gali tiesiog gulėti, taip prisėti žmogus. Tiesiog dabar, kaip suprantu, labai anksti ryte, nu, 9 ryto, turbūt jie dar neatsibūdė ir iki šiol jie ir įsimiega. Po to atsikelia ir dienos metu Dienos metu kažkur jie dinksta. Vakar mes ėjom apie 9 vakaro, vėlgi jie jau mėgojo, jau ir sėjusi. Vienas, pavyzdžiui, mačiau gulėjo ir tiesiog klausėsi muzikos. Rimtai, buvo toksai magas pasistovėjo, jisai tiesiog klausėsi muzikos ir šuo šalia. Panda žiūrėjo? Mažiuką žaisliuką turėjo pasistatęs ir žiūrėjo. Tai va, pas mus vėlgi, senai nemačiau aš bomžų. Nu, kad jie mėgotų, galbūt pas mus šalta, bet pas mus, man atrodo, juos gainioja. O čionais kažkaip viskas kaip ir okei. Okay. Bet vakar, pavyzdžiui, kalbėjom su viet, mūsų lietuvaitė vietinė, kuri čionais gyvena penktus metus, tai sakė, ne ispanai. Visi benamiai yra ne ispanai, o latinoamerikiečiai atvažiavę. Turistai, taip sakant. Jūs man pasakykit, kur dar gali šitas žmogus būti? Aišku, kad prie saldainių ir viską filmuoja, žiūrėkit. Kur saldainiai, kur saldumynai kažkokie tai. Mazeltov. Na, beje, va čia kaip Čia nu, kainuoja šitas 11 eurų, užeini į parduotuvę, ten kainuoja 8 eurų. O mes dar surasim parduotuvę, kur sakė, kainuoja po 3 ar po 4. Mama, kodėl internetas blogai pradėjo? Bitė. Vita. Bet ten tas bairis, tai ką aš žinau. Nu, žiūrėkit, visi šikantis. Pam, param, pam, žiūrėkit. Bet žiūrėkit futbolininkai, karalienė, popiežius. Čia jie visi taip pasėdė ir kako daro. Bet tai va šitie padeliai, tai aš nežinau. Štai žiauriai gražu. Žiauriai gražu. Mums reikia tokius paimti. plastikas yra. Neimaras. Draugai vakar, kada vakare buvom turgui, nematėm žuvies, dar kartą šiandien atėjom sulčių biškį atsigertų skanių. Šiandien kalmarai, krevetės, ešerys beros raudonas guli, labai skanus beje, jeigu yra rūkytas draugužiai. Žiūrėkit, 30 eurų už kilogramą. Nei daug, nei mažai. Krevetės kokio dydžio? 18, 16, čia kažkau 307, čia turbūt karališkas šitas, aš nežinau. Bet kiek daug visko, pažiūrėkite įdomaus. Čia, tai aš suprantu, jie turi O, žiūrėkit, lašišos filė 23 eurai. Ir vėlgi brango, ne? Tas pats ešerys geras, daugiau kitų žuvų tiesiog nežinau. E, silkė turbūt, karpis kažkoks. Bet tu matėjai kokie? Kokie įdomus. Ten tik vienas prieky buvo. Toksai veidas. Koks? sakiau, kad čia ešerys. Čia turbūt ne ešerys vis dėlto. Baisys, man atrodo, jis tai atsibus ir suvalgys. Atsibus ir suvalgys. Ne. Einam sulčių, olia, olia. O, prieskonė, žiūrėkit. Mums vakar vietinė pasakė, kad čionais jie nenaudoja niekada prieskonių mišinių. Viskas pas juos yra atskirai. Bet ir šiaip pasakė, kad čia saldainio, čia irgi žuvis kažkokia tai presuota. Štai čia. Bet kaip jie viską sudėlioja, kiekvieną dieną reikia dėlioti, eina nafik. Negalėčiau, o žiūrėkit, kiek čia nas įvairių šitų yra. Kaip vadinasi šitie dalykai lietuviškai? Žiūrėk, šitas gyvas. Šiandien yra ežiai, jo, erico, čia ežiai. Čionais jeigu užminsi, man atrodo, pasigailėsi. Čionais nežinau. Žučionais dalykų tik neprisižiūrėsiu. Jo, mes po eurą vakar pirkam. Čionais vienoje vietoje, pavyzdžiui, čionais gali būti euros piam sultis, kitoj pusėje bus po eurą. Ir jeigu tu nežinai, arba tu esi loha, tai... O, matot, po eurą. Tuo išsirinksim žiaurį gerą. O, žiūrėkit, kaip kibinai musiškiai. Food is life, draugai, jeigu dar nesuprato. Žiūrėkit, iš pomidoro raudonas kažkoks belešas. Koldūnas. Tenais ne po eurą? Tai va ten... Ai, po eurą ten irgi. Visur po eurą, tenai ten. Va, aš va tokį norėjau vakar nupirkti. Bet Šarūnė pasakė, kad čia pasakė. Tai čia nes ir yra brangu. Žiūri brangu, nu draugai pasižiūrėkit 11 eurų už saldumyną. Aš suprantu, kad turbūt skanu, bet nu blem. Visur po europiam, turbūt dieną po europiam, vakare po eurą. Aš šitą? Aš va šitą su baltą norėsiu. Dupiam. Vakar visą dieną vaikščiom, vaikščiom, galvoju, savo reikia kažkokį tai dovaną išsirinkti. Keisus, vienos žiūrėjom, kitokius ir vis nelimpa. Ai, sakau, viskas šūdas. Nenoriu, nenoriu kad būtų pačita Barcelona, nes mane šiaip žiauriai išvažiuoja į kokią nors šalį ir po to kalba ispaniškai, muzika klauso ispanišką. Čionais Barcelona apsikabinęs bū, bū, būčiau. Gal aš einu, einu. Bam, žiūrėkit, gražus auksai. Ne. Ir paėmiau. Ir parašyta Barcelona. Ir parašyta Barcelona. 5 eurus kainuoja. Tuoj pažiūrėsim kaip limpa. Bet šiaip žiauriai kietas. Toksai pozityvus, man patinka pozityvus. O. Aš tai truputį ryškesnį imčiau. Ne, ir be užrašo ten buvo labai malonus. fainas. Žiauriai geras. Aš dar nečiupinėjau. Tu mano sulčius, sultis ne, nelyps, ne... <laughs> nice! Aš tikiuosi žiūriu tave. Žiūriu? Žiūrėjau ar ne? Nice! Ah, pats savo pavydžiu. Mes priekyje akvariumas pagaliau eina, einam iki jo ir McDonald's. Dar ne kartą nebuvom netgi užsukę tenais. Žinau, kad kiekvienam McDonald'e kiekvienoje skirtingoje šalyje skirtingi patiekalai. Jeigu Vokietijoje netgi galima laus surasti, čionais kažkas panašaus bus įdomaus iš Ispanijos. Tai kažką užkrimsim ir po to varysim su, su jachta turbūt pa boat trip. Kažkas bijo. Bet kokia žalia, aš nežinau, ar perteikia kamera spalvas. Pažiūrėk, vaizdai. Mes dar čia su funikulėrium nekėlėm.